つで新日本プロレス決定だこれは王の命令だ1月4日東京ドーム鈴木みのる対後藤弘樹ネバー無差別級選手権ノーセコンドだフェンスの中には誰も入れないてめえらも誰も入れないさあそして 敗者負けたやつはこれで全てを失え俺は1月4日東京ドーム後藤てめえを踏み潰して俺は次へ行く俺の次はなお前買ってやろうか先に買ってやろうかほら。 買ってやろうかおいよく切れんぞこれおい望むところだおいネウスノーセコンドマッチ髪切りおい何だってかけてやるよおい何だってかけてやる崖っぷちは今に始まったことじゃねえんだよ まあ今年もいろんなことありましたけど、最初にネバー取ってねそしてまた来年東京ドームでネバー、ー、とりあえずまたあのベルト本来のネバーの色に戻します